ал салмағы алдағы сайлауға қатысатын түріңіз бар ма қандай қорытындыға келдіңіз мен енді өзім сайлауға қатысамын деп нақты сеніп отырмын себебі мына мені алып отқан жауаптарым сайлау комиссиясынан және көшқон қон полициясынан мен 2009 жылдың шілденің 19-нан бастап өзімнің тұрып атқан тәуелсіздік даңғылы 34 бірінші ғимарат 145-ші пәтер 145 бір пәтерімнен пытыра бір пәтерімнен 2019 жылы шілденің 19 ында тіркеуден шығып кетіппін мен алған жауап бойынша сондықтан менің мына астанада тұрып жатқан мерзімім бары 8 жыл 9 ай екі күн болып құрап отыр яғни айтқанда сайлау заңына сәйкес мен 10 жыл тұрақты тұрғыны емес болдым астанада тұрақты тұрғыны болмай шығып отырмын мен енді бұларға айтқан мау қалай көкем мен қалай тұрақты тұрғын болмаймын үй менікі үй менің атымда тұр біз барлық төлемдерін төлеп жатырмыз мен бүкіл тірлігімді жасап жатырмын осы қалада президенттік сайлауға қатыстым астана көшіп келген 2011 жылы екінші президенттік сайлауға қатыстым жаңағы назарбаевпен соттасуға барғанымда осы жерде түрліше құрылтайларға қатысып жатырмын өтіп жатқан солай бола тұра мен қалай астананың тұрақты тұрғыны болмай отырмын ол мүмкін емес олай болуы мүмкін емес дедім маған дәлелді құжаттарыңды беріңіз сосын енді қараңыз қызық жері қандай мен міне алған жауаптарым міне мен 2019 жылы наурыздың 18-інде алдым жауапты маған айтып отыр сіз 145 а патерінде тұрасыз 145 а патерінде. астана қаласы тәуелсіздік даңғылы 34 бірінші ә, бір үйдің 145 ші а патерінде тұрасыз қайтадан сұрау сұратып отыр мен 19 жылы мамырда маған жауап беріп отыр. сіз осы үйде тәуелсіздік даңғылы 34 бытыра бір 145 а патерінде тұрасыз басқа түсіндірушіліктер мүлдем жоқ бұл қағаздарда дым да жоқ дым вот. мен сосын мен айтып отырмын, қалай жүз қырық бес а пәтерінде тұрамын мен себе жүз қырық бес бір пытыра бір пәтерінде тұрып келе жатырмын себебі мен енді бүкіл мына нем бар коммуналдық төлемдер туралы қатысып отқан мына сіз жаңа түсіріп алдыңыз ғой өтен сс деген барлық төлемдер құжаттарым міне 22 жылға дейін қазір мына 23 жыл жаңа басталып жатыр 22 жылдың аяғына дейін барлық коммуналдық төлемдерін оның үстіне жаңағы жарықтікі жылудікі бар судікі бар бәрінде осы мекен жай бойынша төлеп отырмын астана қаласы тәуелсіздік даңғылы 34 төрт бытыра бір үй 145 қырық пәтер жүз бес бір пәтерінде тұрып жатырмын осындай төлемнің бәрі мен төленіп жатыр осы мекенжайға енді маған жоқ сіз енді сайлауға қатыса алмайсыз деді маған несі сайлау комиссиясының несі қатысушылары сіз сайлауға қатыса алмайсыз себебі сіздің тұратын тұрақты мерзімің жетпейді деп тұр жақсы мен сосын өзім кірістім бірінші мен көршіме бардым мен енді есептен шығарып тастады деді ғой мен біздің үйдің э, астыңғы э, қабатын сатып алған көршіге бардым пірімбетовке мен айттым ей айналайын кім дәурен сен мені қалай пәтердің несін э, несінен шығарып тастайсың ойбай аға деді ол мен ондай түптеп ешкімді ешкім сізді шығарған жоқ ол мен көзімше өзінің жарына звондады ой сәлім аға келіп тұр сен сәлім неден шығардың ба пәтерден ол жоқ шығарған жоқ бізге ондай қатысым жоқ сосын маған айтты аға менің пәтерім 145, деді 145. сонда мен 145 қырық бір пәтерге мен ешқандай қатысым жоқ оған бірдеңе әрекет жасайтын деп сосын мен енді мына құжаттарын маған тиісті құжаттарын берді міне төлем ай да төлепті жол ережесін бұзған үшін мына пәтердің несін коммуналдық төлемдерін беріпті нешеуін. мен э, ешқандай қатысым жоқ 145 қырық бір пәтерге менің қатысым мүлдем жоқ деді аға деді жақсы мен сосын бүгін халық қызмет көрсету орталығына бардым анықтайын деп өтінішімді жазып маған жаңағы ішінде отырған қызметкер маған айтады аға алты күннен кейін жауап береміз мен айтамын айналайын маған сайлауға тіркеу мерзімі сегізінде аяқталады ақпанның сегізінде болды мен сегізіне дейін құжаттарымды тапсырып жинауым керек сосын мен бұларға айттым сендер қалай мені нетесіңдер жауап беріп жатсыңдар жан жаққа мен мына осы үйден жаңағы жүз қырық бес бірінші пәтерден мені жаңағы тіркеуден шығарып тастады деп олар айтты жоқ біз майда мынаны маған түбін көрсеттір қайдан тұр соны шаққа кірдім сол міне маған ақыры бұйрық беріп отыр 2017 жылы қарашаның 14 төртінде шыққан бұл бұйрықта былай жазып отыр қазақстан республикасының инвестициялар және даму министрінің 2015 жылы желтоқсанның 28-де нөмір 012-62 және Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы желтоқсанның 22 номер нөмір 783 біріскен бұйрығын бекіткен Қазақстан Республикасы аумағындағы жылжымайтын мүлік объектілерін адрестеу қағидаларын нөмір 2-ші тарау елінші тармағын бірінші тармақ сәйкес бұйырамын сонда мұне жазып отырып екінші кезегімен астана қаласы алматы ауданы тәуелсіздік даңғылы 34 ғимарат бір үйде орналасқан жылжымайтын мүлік объектілеріне тұрғын үй орын жайларын 144 бітіра 1, 145 бітіра бір Астана қаласы Алматы ауданы тәуелсіздік даңғылы байланыстырып 34 бір тұрғын үй 144А, 145А тұрғын орын жайларын реттік нөмірін берісін. Яғни айтқанда 144 бітіра 1, 145 бітіра 1-лер өзгеріліп 144А, 145А болды. Яғни айтқанда мен маған ешқандай қатысы жоқ тіркеуден қосылуыма шығуыма бұл 17 жыл қабылданған бұйрық 15 жылы жағы инвестициялық және даму министрлігі қабылдаған бұйрықты 2015 жыл сонда маған осы министрліктердің шығарған құжаттарына сүйеніп жауап бердің орнына ылғи да беріп отқан жауап сіз тіркеуден 19 жыл шыққан сіз тіркеуден 19 жыл шыққан сонда астанада тұрып отқан мерзіміңіз 2 жыл а 8 жыл 9 ай 22 күн 10 жылға жетпейді деп міне осылай менің көңілім тастады енді құдай қаласа ертең міне жауабын алатын болдым жаңағы реттікті өткіздім жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығынан олар маған енді барлық пәтерімнің несін көрсетеді міне қай уақыттан бастап тіркеу реті басталды жаңағы корректировка дейді ғой э, шет тілінде сол тіркеу реті қашан өзгерілді қашан басталды реттеу сол құжатын аламын да құдай қаласа ертең көші қон полициясына бүгін ескертіп кеттім маған көш полициясының жаңағы бөлім бастығы айтты аға сол құжатты әкелсеңіз біз осы жерді тіркейміз да сізге тиісті жауабын береміз сайлау комиссияға апаратын сонда мен енді сеніп отырмын ертең құдай қаласа соны бітірсем күні бойы жүріп кешке қарай сайлау комиссиясына немді құжаттарымды тапсырып сайлауға қатысам деп мен өзім қатты сеніп отырмын сосын мен енді сеніп отқан себебім тағы да мені мына халықтың қолдаулары қолдап отыр халықтың маған деген осы мына абеке сенсең күні бойы қаншама адам звондайды жан жақтан атыраудан звондайды аға біздің жақтан қатысыңызшы сайлауға қостанайдан звондайды менімен бірге оқыған әріптесім сәке мен осы жерден ұйымдастырайын сені осындағылар бәрі таниды шымкентке мен шақырды қаншама халық шақыр жиналды соның барлығын айтып отыр аға бізден қатысыңызшы мен мен әуелі тіркеліп алайын тіркеліп алғаннан кейін сосын қай жерден қатысатынымды мен айта қоярмын бірақ мен не жасыратыным бар мен өзім осы астанадан қатысқым келеді ешқайда шаппай ешқайда бармай осы жерде мені халық таниды содан ақ білемін мен құрметтей ма халық құрметтемей ма баяғы назарбаевтың айтқаны бар ғой мен президенттік қызметімді тастамаймын халық өзі шешер мені сайламай ма сайламай ма сайлай ма ма деп мен де осы астанадан кетпеймін халық өз қаласын мені қолдай ма мәжіліске депутат болуға қолдамаймы ма халқыма сенгім келеді қамсы халқыма аллаға бірінші аллаға екінші өзім халқыма сеніп арқа сүйегім келіп отыр мен өзіме қатты сенемін мен енді бәлен бір жыл алты жылдай тергеуші болдым прокуратурада мен жасырмаймын мен өте атақты тергеуші болдым ақтөбеде себебі марқұм тебешін лұқпан құбайдолла деген ол прокурор аса күрделі ауыр істер болса мені шақыратын еді кабинетіне мына ауданнан шақырып алады мені шақырып алып айтады сәлімжан мен мына істі саған тапсырамын себебі сенің барып шұқылап түбінен тесігін барлығын іздеп тергейтініңді мен жақсы білем. сондықтан ана тергеудің бастығын шақырады айтады мына утенов сәлімжанды жіберіңдер командир төле бас бухгалтер шақырып алады отдел кадр шақырады бұйрық шығар дейді отдел кадрға айтады бұйрық шығар бас бухгалтер айтады қазір командир командировочный бірден бер қолына э, э, командировкасіне барып келсін осы істі мен мына утеновке тапсырып жатырмын деп мен сол айтқан ағайдың есімнен еш уақытта кетпейді ол маған қандай маған кез келген ашығын айтсам маған орден медальдан артық Оны айтқан жылы лебіз сөзі сосын мына маған артқан сенімі ол ойна, ойыншық емес ол кішкентай ой, не емес қуыршақтық әңгіме емес сосын енді мен мына өзімнің бауырларыма ренжимін білімді оқығанбыз айтады ғой интеллигенция деп интеллигенция деген не білесің ол латынның сөзі ол оқымысты деген сөз білімді білгір деген сөз латынның тілінің сөзі а қазақтар біз зиялы дейміз енді сол зиялы болатын болсақ біз неге мына маңайымыздағы болып жатқан жағдайларды терең назар аударып мән жайын білуге тырыспаймыз сондықтан мен мына өзім осындай тергеуші болып өткеннен кейін өзім мына атым заңгер болғаннан кейін мен қазақ мемлекеттік университет бітіргесін ол ол қазақстанда жалғыз ғана атақты университет басқа университет жоқ соның несін еткеннен кейін мен оның абыройын төгіп қалай өзімді өзім көтеріп биік ұстай алмаймын мен оның абыройын ұстап келе қазақ мемлекеттік университетінің соның несімен шәкіртімін Соны шәкірті болғаннан кейін сол шәкірті болып қазақтың зиялы болып атанғаннан кейін мен зиялы екенімді тек тілдің ұшымен емес ісімнің ұшынан көрсетуім керек зиялы дегенде білгір дегенде заңгер дегенде сонда мен мына сондай жағдайда болғаннан кейін мен мынаны жайдан жай аққан судың ағысындай тастап қойып өзімді өзім абыройымды төктіріп ешкімге бере алмадым бере алмаймын да мен өзім жеңетініме сенемін сосын мен мына халқыма сендіргім келеді егер де құдай қалап мен мына мәжіліске депутат болып сайлансам ана мәжілістің тірлігі қызметі мүлдем өзгеріп кетеді амалсыздан ішіндегі депутаттың бәрі де жұмыс істейді бәрі де жұмыс істейді Сөй, мен ана ұйықтауға қазір мына өткен парламентті талай көрдік қой жатып шалғасынан жатып қисайып жатып олай да жатып былай жатып ұйықтап жатқан қалғып отқан депутаттар көргенде ондай мен барсам мәжілісте ондай еркеліктер болмайды оның бәрін қойдырамыз сондықтан мен халқымды сендіргім келеді мен сендерге сеніп отырмын мына мәжіліске депутаттыққа өтемдіп, мен сендерге сеніп отырмын себебі сендер мені қолдайсыңдар сендер менің жанашырларымсыңдар сондықтан біз бәріміз бірігіп қазақ айтады көп түкірсе көл болады деп міне осылай бәріміз бірге түкіретін болсақ сол көлдің ішінде ана арам тамақтар суға кетер біз болсақ сол судың ағысымен баратын биіктерге жетеміз деп сендіргім келеді халқымды